y Alor de Kuala Lumpur, es donde están la mayoría de los restaurantes chinos, tailandeses y asiáticos en general. Es un buen lugar para venir. encontramos en Giliterra. Es un restaurante, coctelería, bar eh, que se encuentra en medio de la ciudad de Kuala Lumpur y lo característico que tiene es que eh, es un helipuerto y a partir de las 6 de la tarde montan aquí su bar con todas las mesas para que puedas tener una vista panorámica de las torres.